जीरो आएगा ऊपर हाँ, हाँ हो गया पाँच चलिए तो भाई और तो भाई बटन में और तो भाई हो गया चलिए वापस आइए ठीक है बढ़ने वर्नियर देखिए फिफ्टी सेवन आ गया कितना है सत्तावन है फिफ्टी सेवन हाँ जी ठीक हो गया उधर दिखा के पूरा दो दो दस दो वो भी फिफ्टी सेवन हो कितना है फिफ्टी सेवन है